Essa daqui é a cartela de cores que você vai encontrar no nosso anúncio e aqui tem todas as cores disponíveis que você pode utilizar para fazer a sua capa plástica. Então a gente já tem aqui disponível no estoque várias prontas, você vai escolher a cor e a gente vai enviar para você, tá bom? Se você quiser só capa plástica, só capa de tecido ou só espuma, a gente tem também no nosso site para vender ou nos outros marketplaces que a gente trabalha. Mercado Livre, Elo 7, P2W, que é americano, Submarino, Shoptime, Dafit, tem muitos lugares, Magazine Luiza. Então a gente está em muitos lugares para que você possa comprar em vários lugares diferentes produtos da Casa Rock e você fique feliz aí com os seus produtos lindões que vai chegar para você, tá bom? Então aqui ó, novamente, capa plástica é com a gente na Casa Rock. Até o próximo vídeo!